nti ogenda nongatta ku famire ya mukajanga eh. siva mu famire ya mukajanga eh. mm-hmm. famire ya mukajanga yava mu yasenkoole eh. naye ate nze isole gwenina ye yaganye nga naye senkoole naye yali wa mukajanga but that you see kyobala nti eri tumwine mm. olwalero ayogera birala <laughs> at that time weni mukajanga mwemulowooza kambabuuze mm. lwaki mwanga yayo kyabasomi abaganda ne batamugjaako there are two issues one waliwo katikiro mukasa tayogerwako katikiro mukasa yali musajja musamize era yaziyitanga eddiini eŋŋenyi ye ngaamanyi nti christianity ejja kgenda n'abazungu ekyokubiri mwanga n'alowooza these are embassies once you chase away the basomi kuba basomi nabagaa tebategeeza ddiini mm. those were educated nti makayi yaleeta politing press waliwo musenyoli bamwita vikanani naye naleeta politing press eyabakatoliki yagijjamu algeria kakati printing kyali kitegeeza okufuna abasomi mm. abasomi educated ones sikusoma ddiini kwokka educated ones era makaaye bwe yaleeta printing press bagamba mbu bokisa agireeteddemu mukazi we so the printing press kakati nebabagamba nti mubeere mu lubiri muteesa yabagamba mubeere mu lubiri naye muteesa by the time he ended yayingira obukristiar nayingira obusami nayingira mundi ti recording yange how long does it want to take to bring my recordings may I record myself abaganda baganda nalina ekira byazinira bbali lwaki eh, anti babakubirakobalwanirako mugundi mukidaala mhm. nalina ekira byazinira bbali kati nze engeri gyenalabako nga balese mm. gundi enfu mm. omusajja taliiwo kakati ebyo bidriva bituyina munyambe mm. murekodinge kati kiddusi mm. why don't you wait for at least five minutes when somebody has entered the studio kati am looking for my phone for recording kano kaganye my record has failed oh, bibanga ebibi hmm. kati where are you return immediately ajja <laughs> kudda kasita wano tulikodinga kuba nze nakirabako hmm. when you record i take it mwina kapasi yasawameka tulina kapasiti enene nnyo anti kyenkubuuza ŋŋenda mm. nabyo busobola ogenda obanga eh, oba ebyakadaga tebiriiko recording onompeereza bluetooth yes mm. kakati mm. bluetooth kakati mbabuulira nembagamba ti wa did christianity mwanga yalowooza nti bwogoba abasomi embasi zaabwe oba ozigaddewo ekyokusatu nti babatunulira nga bajemedde kabaka this was a liberation we were to chase away the british mm. at that time ekyokusatu abaganda baali bagezi mpulira bamayiga bakiwala bebali bamakubuya aneducated muganda is stupid kiwala museveni yasooka neyereega ku bataka nga bayogera nabo hmm. museveni agenda okukitegeera ngaabataka bali traditional kwekuleeta abayigirize Hmm. nekabaka nadira olukiiko naluteekawo the traditional muganda muyigirize nnyo tayagala sente hmm. muganda mwagazi wa sente ava makubu yabaani kati abaganda balina amagezi gali bwegati the baganda new ti kabaka tatta naye basaakiriza hmm. to insulate the kabaka abaganda bayigiramuwanga amagezi omuganda tatwala mwana we gwazaala biological mu lubiri tubayita nvuma mm. Mhm. abaganda bwebajjanga abaana ebusoga nebabajjawo ebunyolonawa nga tubatuuma amanya gabaganda mutwale gwa mukazi we kadulubaale namwigiriza kalica yekiganda kyonna namutwala mulubiri if mwanga had kirudi baganda bali mutiddewo mwanga dinot kiru baganda era in 1862 speak bweyajja nemundu wano mutesa yamubuuza nti emundu eyo ekola mm. nti ekola nebaleete ente nezitta mm. ete omuntu nti bajjayo omunyolo mukomera gwe bayingirirako emundu balabe oba etta etta kabaka yatenza kutta baganda balimuse aba matiya mulumba bakalolirwanga basajja matiya mulumba musajja muki musoga era akatale kaliko wino nebakabulamu matiya mulumba era musoga si muganda most of these baganda kiranleaders bansowole theyanoti baganda hmm. thats one nti teyegaanaane at that time okubeera lireetedi tumukajanga mukajanga was devoted man of the kabaka yatunulya mukajanga nti at that time the british were encroaching on bugandas independence mm. the same way eri tumwine bwe yalowooza nti was entrenching the government eri tumwine yagamba tuikotayaali tuiko tayaali nayimba enyimba wosongizi heri tumwine ne bamuyita mu parliament nagaana okugendayo ne kaka nagaana okugendayo kakati what is, what is happening what is making heri tumwine panic is nawandika mu 212 ti omukulembeze yenna mukoze ensobi mu africa including my man museveni they made a mistake bwe bagenda mu african union balwanyisa ebintu bibiri all over them all african countries nti how can an ordinary ugandan feel the benefits of un kyoba olaba nti munkaaga mumukaaga oba tebeyakuba obwakabaka abaganda bawandiika emengo yawandiika ebaluwa ewa usanti yali secretary gen wa un tebatulumbye usanti n'abaga nti have perused through all the member states and uganda was sitting on the security council what people don't know but ihave not found a name an independent country called buganda what ihave seen is uganda so that is a domestic issue that you must be handled naye nga balimbi abaganda wano nga bamayiga bwe balimba webuzibidde wano ebbaluwa ya buganda eri wa busante nga busante yabazze mudda tabamanyi ihave read ihave perused through the list of independent countries member states uganda was sitting on the security country in 66 had even contributed all the fund the money naye mwe sibalabyemu ensi gyenda byo bagiyita uganda kati mwe eyo domestic issue ya mukaba kube abashikule mukinu tetuba manyi <laughs> i'm telling you kagati aba afrika bakole nsobi as usual african leaders are usually selfish baleta okampo bwe baleta icc bonna bagiyingiramu naye nga icc ekugamba ti okugivaamu kuyingira kwangu atakutooka engumu sana mm. kakati akamasu bwoba oyagala okukatta emmese okateekako enyama hmm. icc yasooka kunoonya koni ekinakulyako amenvu kisooka kususa eh. bano bane balowooza nti icc egiriddaani bakoni eh, eh, sebata yagamba nti omukazi yaleeta hausigaalo naleeta pusa ewaka nga tamanyi nti namatwenywako <laughs> agenda okuwulianywa <laughs> <laughs> kakati today <laughs> abakulembeze ba africa nebaleta ekintu one hmm. basoka kulwanyisa okampo okampo was an argentinan lawyer yali musajja ngaawasa bakazi bakadde nabanyagako emaali gwe basooka okuleeta nebaleeta besunda efemary woman from gambia naye ngaewaabwe tayogera biriyo jaka mahaya was a dictator akera kumaca nakusekula dagala mbuja amanye dagala lya sirimu ayina ogugo bweguti yagendanga nako mu african union naye nga bensunda ewabwe tayogerayo kati african leaders made two mistakes one that let us remove ocampo no removing ocampo was not the solution mm. replacing ocampo with bensunda was not the problem you have not these were just uh, uh, faces of the, the, the, America, the american interest two america si member ya icc no but america enforces icc why nigeria is member don't you ask why is it that america is not a member because america ina constitution yayo no american citizens shall be subjected to foreign law be basing okukola violations africans were excited two sitting president will not be taken to icc okay muli bakabaka eyo nayo aba african leaders bakola ensobi did you become kings tekiriiyo nti kati bashiri bamutwala ate gundi yagamba gaddafi nti okuva lemudidde gundi obasanju yali agala ekisanju ekyokusatu nagende wa bush namugamba namugasooka oweeyo teira yawaayo teira era bush ekisanju yakimuma namugawumula that has tested Nigerian democracy. Moi yagenda wa Bush n'agaana omulaba n'alabawoko ne batowoko era moi yavaako kubanga zibiri ebyo nebimulaba international politics is dictated nabagamba nti global village the chairman of the global village is Biden now ye ayina agenda ya human rights kakati today what is making Eric Mwine panic hmm. Eric Mwine is panicking because bye yayogeranga byonna shoot them do what yes it was entrenching the government but now you have to serve two publics but was my public relations one the international public nebakugaa nti safe houses nozilemezaawo nzomanyi kyenyambira abantu bano basooka ne bampita mubi naye myamu strategist natunuli abasajja bano abaabaana nembatunuli kati bali mu serena are you not sitting in serena now nekyemani wabwe ndamukubidde simu eggulu nemugaa drive in your lan nze sisobola kudda mu gavumenti sobola bakolera wy amu strategist nembagaa nti mulowooza byuma byebibakwata nabawulidde nga boogera nti the man is a magician it is true amwe magician amwe not an ordinary ugandan nkubuulira kyama hmm. jajja wange azaala kitange hmm. bamwitanga abantu nga bamwita ndyeramuliro naye nga yeniramuliro tesalabako jjajja nga agenda mu toyi baletanga manda nagazikiza <laughs> very powerful woman nga bwebabba embuzi ku kyalo nawandulawo edusu enkyaba bakwata thats what i do kwebba ku mmotoka zange nkufuŋŋane naleeta n'omusajja disiko yaleeta emmotoka yange nagula n'endala emmotoka zonna baziyita zange gwe gibbeko olabe nkulageko oli yalizikizanga amanda gwe omanyi gondi omanyi gwe bayita <laughs> byalugaba ah. byalugaba ayogera nnyo ku maredio temumumanyi eh, <laughs> byalugaba namutwalako ewange ewaka waliwo ebintu ebi when i was born the day was born mama wange yali ava naalonga okukima amazzi yanzaalira ku kitooke kyagaana okukula eh. apututude kikyaliwo kyakona ekyakona <laughs> ekyokubiri era nali nunza embizzi nga bwegenda okuteeka ebisasiro n'embizzi zaafa kiina teritori <laughs> yakyo kati ekyokubiri hmm. kyosanga ewange mu nyumba yange mulimu etogero etogero nsuwa nene nnyo egendamu endebe musanvu hmm. kati weni my mother bweyanzaalira ku kitooke yagenda enyumba yaffe yali yakapooki eyataata wange kati akadolinga ah, bebi amutwala luddawa mu nyumba yasanga bwetogero ensuwa nene nnyo ngaetadde ku nkata nobody came to kira emiti muyita twin sister wange ali mu nyumba yange when you come to my home um, in the village you will see that togero oboza byalugaba ekyokusatu <laughs> jajja wange yalina ensweresi nga ze bodyguard ze nga ziri munju munju ngaatambula nazo notambula abwe ah, ah, yatuuka nga nezijja nezinyenya nezisinza nange nziina zezaali zajjajawobyalukaba byalukaba ah. mugende mubuuze zibeera mutogeroomunti nedazo olutuuka ewaka mu lujane nga nti abakuuma wano muliwa kakati gwe ntabaala nku benkuwanika obukola <laughs> obulemu eri bweti hmm. abantu bano nawandika akatabo kange entaana yabakabaka hmm. teri bwakabaka bwali buvuddewo ngaabantu tebabwagala even the french revolution naye kabaka kasitaalemwa okukwata kuba mukyayisa abantu ekyokubiri bwe tuba tusoma ebyobufuzi batugamba hmm. otyanga nnyo ekintu ekikutte ku ggwanga lyonna hmm. this is why abamerica bwe bakola constitution yaabwe basokeramu confederation nebadda mu federation the american constitution was changed amended 10 times in 10 years buli state bagiwa emirembe gyayo why to what affects here it does not affect another state mulimu state mu america ezikyayina akalabba nemubamu state akalabba gyebakawera depending on the feelings of the society kakati bwotunulya uganda kano nabaga nti kaloolo if museveni does not handle this kalolo polopale nti abeena abasajja bano bayina abali kati, kati bateesa kuki kati bali mu serena bateesa ku kirombe kya golodi kyebazudde ebuyikwe ekirombe ekisinga obunene eh, era kyekyatisa oyo omusajja nabagamba nti kambabuulire mm. baletawo sinifa dogs okutegeera nti olwo lusu waliwo olulala abatambula nebagenda babakuleeta mbwa kuoyo omusajja ebuyikwe they have discovered the largest oil manya gundi golod mm. waliyo nenayikondo gyebaali basimye naye abasima nayikondo bakizuula ngaera golod ate taatawoyoyina ettaka ddenebagiggala mairo namber ebuyikwe eh, agati bali musenene mbadde mbalaba ewange ah, ah, ekyapa bakifunye nankabirwa yabadde atidde obawalandi taita oba recommendation ne bayita omuwala bamuyita sentamu bamujje bwe bajja hmm. nga mbalaba bwendi kakati bo ekizibu pulezidenti museveni kyayina nti abaana bano mutunuulire okuva lwe bakuba lukwago ne bamujja mu ministry ya heresi minisitule tetereranga e. bakuba lukwago nebakuba lukwago zebaluka mumanyi singa kadaga abadde mukatuliki nga ne lukwaga sumaani mukatuliki twali basabidde nebafuuka basainti singa nyerere yes balina emitima mirungi nti lukwago bamukuba nebamutwala ku gundi e, oyo omukazi akulo namukwata nze namuwonya nenkubira kayiula esimu lukwaga aba afuluma nga ps tatwalibwa kireka nakwata ku munyolo gwemotoka agenda okutuuka mu ofiisi ye nga ah, nagwa sekitale we nabuuza abekireka what have you done my to my boss omuserikale kireka nakuba esimu naga ayiswa is still alive bagenda okulaba nga omutima gwokusirinkinga nebamutwala mu heart foundation lukwago bagenda okukizuula nga bamuwadde obutwa obutwa bweyajja ku munyolo musaidi ekireka nga bwamusota guli congo was rushed enkya nomupakukola mu education nze nenkola nakulo ntikadaga ogwanga amalamukuba nenankabirwa because the president says i agree with the president that we have missions mm. bayinza okutegeera nti gwe mirundi oli mwogezi mulungi nebakujja kuba prime minister mbabazi bamujjako kuba minister nebamufuula ominister state this true this, neye, the process of humiliating me omuwatira munne tomala kunkuba tutingana nyeruneva waka with these people again toyinza kunkuba mauli nti ndi mulalu nyinza okuttaka busenga nyinza okutta tumwebaze ojjako pologulamuza nga bajjaka eno bajjaka eno temusobeni atuyita rusedded body alaba copusi we are not saying that we are not changeable abaganda bagandi nanyini kakomo kakati bana abantu kyebatamanyi when i'm looking at the situation i ha we are seeing why is it that previously ugandans did not resist as they are resisting now this should go to the president banna uganda nabagaa nti museveni asoma nnyo bayibuli yes naye omwana yaddanga ku ttale n'alimba abantu nti omusege gumulya yabalimbira bbanga ki lwegwajja omuli aliyo abantu baga nti bulijjo atulimba mhm. abantu ba uganda baadde museveni goodwill nyingi nnyo kusiba katonga northern uganda kukyusa sente kukola kitimubadde bubbi mm. batandise okulizizitinga and you people abantu ba museveni the out of touch with the population mumuwulira okimanyi ogenda kuwasambaga mwewandiisa dda mm -hmm. naye emotoka zonna ziri waka tolinya bodaboda are you going to communicate with the rdcs via what mutabani wange yabadderaki ndigamba buulire hmm. nemotoka gyezisula ezembaga zabadde zirina okubeera keriad by the rdc nayegyebatwala kasuze katya omugole gye bamuzaala gyagenda okuva is another district must be cleared by the RDC. If you don't have vehicles, what do you do? If he was not privileged like me, that I have a first passport, tibwenjogera n'abantu mm. and I'm respected. Abatimbi tebayinza kujja. Tebayina motoka ebakola ki? Batambuza. Yes. This is wedding alone. Do you think this is sustainable? Kakati aba police olokuba mu abajira we motoka eza takisi mwebaali babba bali ku boda boda boda bekwasa kintu jo nayimirira mu motoka negamba omuserikale wewe wewe mwizi kabisa onafanya nini kwa bodaboda bodaboda boda bajekwasa bajibbe bazitwala ziri mugundi olutalo lugenda okuyingira mukibuga lugenda kuva ku bodaboda museveni should replace the replacement muve ku bodaboda kafero talk to these idiots gundi the buli bodaboda netayina netayina kuba buli bodaboda bagiryako emitwalo etaano fe tulabagana okutereka why don't you resort to your self <laughs> this is going to provoke riot this is not sustainable nti abasajja babapoliisi abali ku nguudo ku bodaboda kwe balya sente naye omuganda akugamba nti oyinza otya okukuba e, e, e, obusomyo mu lyenkejje egumba lyenkejje ririmu obusomyo mm. nono mwavu kubanga mumugenda nimugamba nti owa bodaboda asomba emigugu bwogenda ngaensambya amasanyalaze baka rationinga rationing balina gundi balinaani badda kuyaka omuserikale agenda okuddeka nga amasanyalaze galiiko tasobola kunaaba tasobola kukolaki are these the people you anlish on the street so mm -hmm. thats what talking to the president the out of touch with the population this is not a situation you can sustain nemugenda mu players nabaga nti ene asre matter refert to god your sinners hmm. katonda we kenya si wa uganda lwaki ye katonda we kenya yabuulira ukulu kinyata nti tereka oxygen owe uganda ye teyababuulira bakola hmm. bubadi kati nasomye statement mm. nga kamwenda kekagiwandise kawandikira bamutaddemu bwati dayana mbusimanye amateeka you are stupid why if the law is complicated and it does not you are, it is a bureaucratic system did you know it uh, how many years have you been a permanent secretary to understand this law and how does it affect the oxygen alone mm -hmm. two if the law cannot allow you is fixed how come that private hospitals uh, have oxygen muleke obubbi nze banziyako pologulamu zange ajukimbamu bebamubetentebamu bebamwasa omutwe amowa popular than before eggulu ewaliyo eddwaliro webaita sent maria lijanjaba nowonaani akugambye mm. covid nze nabawandikidde akatabo mu nnimi zonna nga katuke ngenda okukyusa nembagamba use tot mm. test overcome the stigma and treat yourself abangereza bwe bamala okutegeera to going to hospitals mm. the hospitals had been overwhelmed prime minister wabungereza bamujanjabira wuwe gandi test nebyo ebitestinga webiri batestinze abaka bapalamenti baga nti bina balina bagenza baddemu batestinga mukiwuma ekirala nga byabulimba nga tebayina even the testing system is faulty mm. nabagaa tulina covid political tulina covid omwerema kutwalengo tulina covid alikomationcovid <laughs> mwerengo omwerema gutwalengo eh. abaganda bakikozesa omanye this is a corruption hmm. eh, oluswairi eh, is a corruption nolunyankole nakyo tubifananya nti okutulira museveni yakibabuuza nga tebakimanyi hmm. okutulira era tikikimu kyeyayogera ne mu lwanda tukiina kakati omwirima gutwale engo kigambo kya luganda nti enzikiza etwala engo kakati babatadde mu paso okisigen ne bamulemera nebamalawo okufa kati mugenda kudde okulaba bafa mpulidde amawulire abakyafa kati bakendedde bakoze akabadi 3.5 trillion bazitutte enkya bakole akabadi akalala thats why ugandan is a resisting babagenda temumalaako yekayabaga nti akawuka tekaliyo stupidity abantu bafulotinga ideas aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, aba, covid is which dwayi west time ono yiga when yhave scientific ground bwe bamala okufa bamusibye mu kkomera ah, kiwanda yaleeta amabuga ewayiga ewange mukaleekyetu pe kiwanda tumwasa omutwe nemukwata ekivumbi nemusiba kiwanda kivumbi mmaze omusiba thisas been a hard working a eh, civil servant ngaate aliwuwe mwamugobadda ku mulimu oyinza okwogera noga nti nembwa yange enyambye nnyo naye efiiridde ku jirikiti mujje wange mbakubireyo kuba temumalaaku yes contradictions <laughs> kakati the issue is akawuka weekali kangi nnyo naye mukazanyiddemu hmm. why do you buy oxygen from kenya when you have oxygas in uganda whois monitoring kakati the president must put up on lusoke the army nabagambye nti akawuka kano oyina kalwanyisa na ame ngaabacyayina bwebakatunulira abazungu bakabatwalirnabo nebakabanyugira tewali akamanyi bali abazungu kyebakola hmm. bali anda pressure abantu bebanekalakasa onabakolaki toyinza kugamba abazungu nti otwala ebizungirize ku mwezi mu amerika okukola emyenyi zonna zonna nti akawuka kakulemye akakuuku kati abasajja bali nebakola eddagala teryali mm. Eh, gundi teryamalayo gundi yalyo eddagala limala emyaka kumi nebalikeketeka ku nkima nakiba but they know teddagala bali lye baakola olwokuba lyabwe when it develops after effects bajjakati bali ku risaaki mumuyolayo buyozi thats why i was happy bwe hmm. nalabye ono muganda wange dokita professor gundi sali professor sali yo nze yanyumirizaawo yankolera nakizuula nti ebisiiriiza omuntu yenna bwonywa ebisiiriiza tofa butwa <laughs> i drink i will use to drink etampeko ebisiiriza e, byakalitunso bikolanga kaawa hmm. nawe nobutwa five times nankoleramuki oyo professor sali ali wano emabe kugundi ku kizimbe kya mukwano mm. ngaewaali butoda nankoleramu empeke era ntambula nazo because I couldn't, i was drinking when you look at my lips ozaba nzirugavu i drink eh, kuba nali nkimanya okuva ku jjajja wange nti amatovu ago mugalaba agamatovu mm. gawonya eddalu eh. eh, amatovu bakusala olusale ngaoli mulalu galiwonya era okutera timanyi gundi jjajja wange yali amanye habu zinyingi kukyale waffe waliyo omutegeevu nga bwakugamba ti ono omukazi ajja kuzaala mu masumi kigambo kya luganda amasumi oba munzikiza ize luganda waati kubanga abaganda wye nationality mulimu abaziba mulimu kina baga ti kacumbaala mumukalaba ku nyama kacumbaala kigambo kya luziba ekitegeeza omukazi ayina akawowo akalinnakyo eh, akacumbaala yeah, omukazi alina akawoo akalinakyoyekacumbala kigambo kya luziba oh. omukazi alina akawoowo akatali ka pafyumu hmm. webayita kacumbala era bamutunda sente nyingiomukazi olwendali bamugulanga ente nyingi anti olwendali abaganda bazikola abaganda endali bazikola omwana kasi omwebasa mukibayanga bebi nomwisako ekisiki kyomuliro bwoti eh. okola endali osobole omufunamu sente nyingi kyeyagalira ebwa lyanjola enjola eh, eh, eh, ozimanyi ah. omukazi abeera n'ebiseera naturale aa ah, ah, kati enjola abaganda ze bakoze bakuyisangako wano egundi olukato lwe hmm. batadde mu kyoto kakati bwe watananga noofa nga abaganda bagana kyekyeyagalire eryo ebba lyanjola gwe lwaki katonda teyakuwa nakyo no biseera <laughs> era nze mbagamba nti kano akawuka kan be uh, maje uh, military two political activist to know the impact three we must understand we shall coexist with it four museveni ategeere nti bano bazanya bubadi bagala mujja mubuyinza abantu bebazanya bubadi omanyi tuyina kyetuyeta nexpectrs kakati muhwezo yo si mukwano gwange naye mukwezi bwagamba nti aleesa akuuma akaguze ababodaboda akaguzeeki the timing is bad baavu Mm. toyinza gamba nti tulekemu polisi mugijjewo kati sente za polisi muzigulemuki saidi mugijjewo bwemuba mutegede nti obuuma bukola obuuma nga nze nagenda ku polisi ku cps nesanga oyo omusajja mubuuzi owa flying squad namugaba emotoka zange bazibbi mulunaku lumu emotoka satu mm. naaleta omunaala nibandi omunaala nensanga wo ekisajja kinene kyali kirya nankoko <laughs> omunaala muzeereta omunaala nibanziba emiliyoni yange mm. nagenda nembaga nti enkumi ezi eh. zigenda kkomyawo emotoka zange eh. kumi satu zazikomyawo enjuki eyingira omusajja naye ngaomunaala poteya kumi satu aba nibwe batesiba esemuntu kifuluusi atisa kifuluusi yes atutte kago tesiba tetetezibwa kubeera ku luguudo olowooza lwaki ambyulensi eyita wetwala mulwadde eyita ne ku lunaku olukyamu naye abapoliisi muyitiridde bodaboda z'abaana muzikutta abanaku mugenda kutuleeta ekizibu kano kaloolo basajja mmwe mulina saako yammwe this is when you should think about your saako saako yammwe balemye mulabye okukambaku bakama bammwe mukwata ku baboda ne pulezidenti ayina okukitegeera nti bano abasajja bamaliridde musuula mm -hmm. waliwo banaye waliwo e, e, newaka nemutegeera nomusajja nemutamubeeba airose eh. job ats eko my family yategeera nti tulina olutentative okukkiriza batujoge batunye ku mitwe batujoge batul sole wano sole kasasiro <laughs> nagaana kamune banaye wange nayenga obuvubuka buno tebunjozeeko kakati namwe mukitegeere nti empeera eri mu ggwanga buli muntu anoonya kubeerawo abantu bali kubunkenke abantu banoonya kubeerawo naye gwe nogamba nti is this wen kambabuulire basooka ne baleeta accident mu ggwanga olwo nasaasira nga ye minister of transport naye mulamu nnyo nasaasira bwati bwe yalibadde ebikolimo by'abantu atambulire mu kagaali k'abalema nasaasira yaleeta kyebayita speed governance nagaa netwaketa efune miliyoni satu netulere nfune nabebigere bali babaleteddebagenda ah, ah, ah, zisibawa museveni agenda olwo museveni yali akyali vibrant nga was not a hostage museveni abuuza nasasira press conference nti mumbuulire eyo gundi olwo nasasira alangiridde amaduuka agalina ozitunda gokka ngaeri ku 20 dollars gyasaba obukadde bumeka naye nasasira ali bulungi nnyo nedda nasasira amaliriza bulungi omulaba asala endongo bikolimo byabantu abantu bakolima nebyebakwata amuteringiyo waliwo ekiseera nemukiriza nemutuula twaberanga twekwesa ekiro hmm. gasajja gobuse naye nga nomwana akolola wakiri mukwata emimwa muleme kulowoleza sente mubannammwe omusajja joyajewange nze nina drone 20 drone 1 bagenda obigala nga nzireese kati nebalowooza ndi mwavu nebwijjanga basankota tosobola kuba obukadde busatu busatu buli mwezi nga fe tuzivuga muzoonoone kaisa mudirisa wagulu nabadeka gide enyondo eh. buno buli kuserena nebugamba let us right to uh, prime minister awenga mirundi obukadde kumi kumi buli wiiki mubuleete mbatte mumulidde mmeka mulidde mmeka mmwe ten million outof wati Eh? ntiyaofthisgmentamwevolontiya becausesupport museveni ntimujakunkozesako teriniti ngijerimumpitamu neva museveniikanot wakanda sambode mbayamba buyambi avo ulidde mmeka navo ulidde mmeka eh, eh, sente kwazijeyodda waliwo akasiru kankubidde esimu but you are not television nazikombuzireyo jangu be kasajja gwe be gwetekako nyoko oba satimes yekola gitekeko nyoko stupid <laughs> nomwe different man onyiza <laughs> nyole no obusajja muno bulina okukitegeera mbagambye nti mwe babajogera we are dealing with a serious situation mm. nti kano akawuka kakutta ensi yonna mm-hmm. naye buli muntu yenna kayina bwe kamugoya babula akawuka kalinga mwenge waliwo atamiira nafuka mumpale nata waliwo amawanga akawuka kakafusiza mumpale namawanga agatafuse mumpale nti walking for oxygen from kenya president kenyatta atuyamba agale ensalo how can a speaker of a country seek treatment outside the country nga mumuyina sente mwena mumwaloketinga sente zonna bazibawa kakati emotoka ezitwala emirambo zaabwe bakoze akabadi kaabwe kamwe babatiisa nti bajja bakwata agambye kikaliyo no akawuka gyekali naye mukazanyiddemu mukakoleddemu amabugo akawuka mukazanyiddemu muli bajoozi buli wamunoonya kubbawo mu begolodi owebuyikwe nemutta omusajja muli mugolodi webuyikwe ate omanyi abasajja bali kyebakoze mm. nga bamaze nga abantu baffe balaga kenya okubajjanjaba babadde batutte kenya babadde batutte golodi omufe kenya ngaentebe oh, eriyo semeriting plant mukimanyi tekukisaawe kuliko semeriting plant ah. eggwanga lyamwe eryayononeka eh. nekukisaawe kuliko kubanga abajja ekenya bamukoleraawo abajja ekongo bamukoleraawo rwanda eyina embwa poliisi erwanda kukisaawe kuliko mbwa olwa criminals abava ekongo wano abangereza batutonda embwa bagitirawo bamafiya bagenda kuntulinga gwanga tajja kwogeragayanwange be bamutayimbwa mutwe nzamwe volontia i will never work under anybody nabbanje oyo gwemulaba i went to nabbanje as for three days four days nazimala wa nabbanja ewe gikwateko tegikwatako nabbanja yandabyeko ewuwe nagamba lugonde new york nalya wekyamisana ti mbabaziize fighting museveni nanga ndi ndugaiti kanti nimugayira otusiiti lugonde avudde kuba presida yalandabyeyo yali andabyeyo kati mavi yakuku mumwagazaki emavi eh. eh, yakuku hmm. eh, ah. nawulidde ah. nga bamwogeraku ate ebyuma byange bikwa nesimu eyo gyemwakobye ebyuma byange bigiina kati mavi kaku mm. mavi akukumirisa internal affairs nabagee nti ajja kuyisa akulo mudirisa hmm? akulo nenakalema abo batigomeza abantu kakati kambabuulire ngaennaku z'omwezi ttaano july enyonyi ya international criminal court is going to land at entebe baagala abantu 115 62 surgeons who have been involved in extracting organism mukimanyi nti nabino emirambo gino gyebabaga nti giri sild gyaba covid abantu bwebagikebera ti organis teziriemu thesil stiring naye mu abatawumulako basijjamu lwaki temuwumulako muli ku serena mbalaba muli ku serena naye mu abatawumulako basajjamu abatawumulako bavubuka mmwe katonda yabatuma sente mmeka mmwe mu abatawumulako nga nensi ensi eyonna eri mu matongo era mutudde kubba era mutudde n'olwaliro mu bbe mbadde mbalaba kugundi kugundi aba bagiyita magike bagiyita nti nina amajini mbadde mbalaba beyise dda abewagenda ku serena oba tebaliiwo they are planning to steal babuli kagwawo konna nedda bannange n'omubbi awummulamu